Susitinka du bomžai, sausio pirmą. Aptinė viską normaliai, žinai. Vienas sako, nu, Stasy ir kaip tau, kaip tau naujakas, ką, kaip, kaip sutikai. Tas, blėt, visas piktas. Ei, tu, šūdas, blėt. Na, kai nei saliutų nemačiau, blėt. O tu kaip, tu, tu, Tokiu nemažai saliutų, blėt, pilnas dangus. Ei, tu kažkoks kurva gaidys ant šiluminės trasos dangčio, blėt, mašiną pastatė, kurva.